ассалаумағалейкум армысың қазақ елі мен азаматтық белсенді бауыржан жеңісұлы көше баласы тектік қазақ халқыма үндеу бұл күндері әділдікті таба алмайсың дұшпан түгіл досыңды табалайсың бас көтерген бауырыңды қолдамайсың дәлелсіз ғайбат айтып қаралайсың жазықсыз жараланған бауырыңды неліктен барып оны қолдамайсың өтірік өсек ғайбат айтпай шындыққа неге тура қарамайсың бұл күндердің батыры белсенділер қадіріңді бұлғалық өлсең білер ел үшін шырылдаған бауырларым нағыз қазақ батыры сендерсіңдер бұл билік ақшасына сеніп алған ақшасымен ақырет сатып алатындай әділдік шіркін төмендеп кетті бағаң бұл күндердің соттары шіріп кеткен күздегі бәйшешектей солып кеткен иманы жерде қалған сол соттардың милары металлолом болып кеткен иә қазақ елі әр сөзде мағына бар бұл сайқал саясат бөліп алда да билей бер сондықтан мына біздің сатқындардың барлығы мына жоғары жақта отыр сондықтан қазақ елі абай атамыздың керемет сөзі бар бірің бауыр бірің дос көрмесең істің бәрі бос сондықтан бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып уақыт жетті бауырымыз атқа қонғанда елім дейтін жерім дейтін азаматтар ел күзетуге жер күзетуге шыққан кезде бұлай немқұрайлы қарап жатуға болмас сол себепті құрметті қазақ бауырларым қазақтың жастары қазақ қашанда шыққан тегімен шыққан жерімен мақтанған қазақтың шыққан қазақтан шыққан қаншама ғұлама батыр ақындардың өткенін тарихтың өзі айтып береді өткенімізбен емес бүгінгі күнмен мақтанайық кеше отан үшін жер үшін қаңтарда қаны төгілген кімдер қазақ тілді қазақ бауырлар қыршыннан қиылғандар кімдер қазақтар ал жазықсыз сотталғандар кімдер сол қазағым арасында бір орыс тілді не көрген жоқпын демек отан сүю отбасынан ана тілімізді сүюден басталады мен мына болашақ жастардың қолында болашақ жастардың қолында дейтін азаматтарға айтарым мені тыңдасаңдар болашақ жастардың қолында емес дәл қазіргі сәт дәл қазіргі шақ жастар біздің қолымызда ертең өстім өндім жетілдім деген кезде ешкім келіп мынау міне болашақтың кілті мынау міне елдің тізгіні мынау міне министрліктің кілті деп ешкім әкеп бере салмайды жастардың орны қашанда белгілі жастар үлкен күш жастар үлкен армия егер бізді тыңдасаңдар айтайын болашақта ертең піс аузыма түс немесе құдай береді портшикадан береді деп күтіп жату ол әлсіздіктің ісі дәл қазір дәл бүгіннен бастап құрметті жастар бауырларым әрекет қылайық өз орнымызды таласып тырмысып тартып алайық елді сатқан жерді сатқан иттерден уақыт келді кегімізді алайық иә мына елім жерім деп жүрген елдің зар мұңын арқалап жүрген міне айтып жүрген біздің белсенді азаматтарымыз мына алда келе жатқан депутаттық сайлауға үміткер болып жатыр сол бауырларымызды қолдайық сол үміткерлер думан мұхаммедкәрім рысбек сәрсенбай құдай шүкір абдуллаев мейірхан абдуманап марат айтбаев ануар данияр э, тағы да қаншама азаматтарымыз түсіп жатыр сондықтан қазақ елі жұдырық болып жұмылып осы елім деген ерлерімізді қолдайық осы эфирімізді таратып бөлісіп каналымызға тіркеліп саусақтарыңыз 10 тонна болса да лайктан басып таратуларыңызды сұраймын және де осылай қазақ бір бірімізді оятпасақ бізді ешкім келіп оятпайды бұл қазақтың елі бұл қазақтың жері тек қана қазаққа керек сондықтан әр қазақ менің бауырым әр қазақ менің жалғызым деп бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарайық жұмыла көтерген жүк жеңіл көп түкірсе көл болады күш бірлікте қазақ елі оян қазақ жастары оян қазақ үлкен кіші кәрісі өлшеулі өмір біткенше көрге басым кіргенше мен халқыммен біргемін күрескен халық жетер жеңісіне жампида ел үшін жер ішінде мына шіріген билікті құлататын қазақтың тек бірлігінде сондықтан қазақ елі бір ауыздан атсалысып осы азаматтарды қолдайық және өз үміткерлеріңізге дауыс беріп сол дауыстың ұрланбауын қадағалау үшін бақылаушы болуға шақырамын білемін отыз жылда бізде ешқашан әділетті сайлау өтпеген сондықтан қазақ елі төменнен талап болмаса жоғарыдан әрекет болмайды бұлай немқұрайлы қарап отырмайық бұл билік өздерін әшейін сайлап қойған барлығын істеп қойған халық деген күш сондықтан биліктің бірден бір бастауы ол халық сондықтан әр азамат өз үлесін қосып елін жерін қорғау әр азаматтың парызы